Salam sejahtera, apa khabar semua? Dalam video ini, saya nak terangkan cara kita gunakan Discord untuk tujuan pengajaran. Aplikasi Discord pada mulanya diwujudkan untuk eh, kumpulan-kumpulan uh, gaming yang ada di luar sana tapi kemudiannya ditambah dengan eh, fitur-fitur uh, ataupun fungsi-fungsi yang berguna untuk pengajaran dan juga uh, community. Mereka telah menambah, ahli-ahli alih uh, pembangun uh, Discord telah menambah fungsi-fungsi yang boleh kita gunakan untuk pengajaran dalam aplikasi ini. So pertama sekali kita pergi ke discord.com seperti anda lihat ni uh, anda akan uh, disuruh untuk download for Windows ataupun open Discord in your browser. Ini akan detect lah kan kalau anda gunakan iOS dia akan detect iOS atau untuk phone kalau untuk uh, Mac OS dia akan detect juga so ataupun kita boleh gunakan Discord dalam bentuk uh, pelantar uh, layar sebab uh, terpulang kepada uh, ke kehendak anda biasanya saya lebih suka untuk download lah versi aplikasi download ni lebih senang kita, kita juga boleh download dalam smartphone kita untuk tujuan penggunaan so kalau di sini dia dah ada highlight fungsi-fungsi Discord yang bagusnya tentang Discord ialah kita boleh wujudkan kumpulan yang di mana kita boleh uh, susun semua perkara dalam satu platform dan dia disertakan dengan platform voice group ataupun uh, fungsi untuk kita bercakap secara voice ataupun video call. Baiklah, setelah anda memasang uh, Discord di uh, PC anda ataupun di uh, telefon anda, anda boleh daftarkan akaun, masuk, log in dan kemudiannya bila anda sampai ke dashboard macam ni anda boleh tekan uh, plus di sini dalam discord setiap kumpulan dipanggil server ataupun uh, pelayan yang kita boleh gunakan so kita tekan add a server and then di sini dia akan tanya template yang kita nak gaming, friends, study group, RT, bla bla bla ataupun kita boleh cipta sendiri atau create my own di sini kalau senang-senang kita gunakan study group okay, anda boleh tambah ikon untuk kumpulan anda Uh, untuk mudahkannya ialah contoh kelas lah D create kemudian akan akan dipaparkan secara default template yang ada ni nampak tak sini ada welcome and rules nodes and resources di sini pula ada text channel dengan voice channel homework help, session planning of topic launch di sini di mana dia akan auto create uh, voice channel. Okay, saya terangkan sedikit tentang bahagian ni. Dalam konsep uh, Discord ni, kita boleh tambah bahagian information ataupun text channel ni mengikut kehendak kita. Dia ada dua option sini, text channel dengan voice channel. Text channel maksudnya untuk bentuk chatting ataupun ala-ala forum, kita boleh uh, letakkan uh, thread ataupun Uh, bahagian-bahagian untuk perbincangan berlaku. Contoh kalau ini saya saya nak kata introduce yourself. Contoh kalau nak dua perkataan anda tak boleh gunakan space, anda boleh gunakan dash. Okay, create channel. So dalam kumpulan D, server kumpulan D ni dia ada thread introduce yourself. So anda boleh naikkan atas ataupun boleh letak sini. So bila anda masuk, so contoh anda boleh kata everyone. So yang lain bila dah tambah pelajar-pelajar anda, mereka boleh ke ke sini. So konsep Discord dia macam nilah. Okey, ni ni ni ni tempat kalau ada ikon hashtag maksudnya tags. So contoh kalau pelajar masuk dia boleh nampak welcome and So di sinilah dia baca tentang peraturan. Kalau note and resources di sini dah dia baca tentang nota-nota yang anda upload. So anda boleh tekan plus ni, anda boleh upload saja nota-nota yang kat dalam ni ataupun link-link ke video-video anda. So anda boleh juga tambah kat sini. Contoh video tutorial dan mana-mana video pun so yang yang saya suka tentang discord ni dia ada fungsi untuk kita pecahkan bahagian kita macam hashtag so senang pelajar nak cari bahan kita apabila berada dalam kelas ini so semuanya dah ada so untuk tag channel pula yang lain kita boleh uh, ni general topic kalau dia nak bincang tentang perkara-perkara umum homework help soalan-soalan tentang homework ataupun session planning nak plan session ataupun off topic perbincangan di luar uh, bila nak ajar dan yang paling bagus dalam Discord ialah dia disertakan terus dengan voice channel so, kalau saya, kalau tengok lounge ni ialah macam kita boleh bayangkan seolah-olah dia tempat untuk berbual kosong lah ataupun borak-borak study room satu bila kita uh, tekan saja dia akan cuba connect dan kalau kita ada pelajar lain dalam ni kita boleh tekan video kita boleh tekan video dia auto tambah mana-mana saja kat sini and then kita boleh share screen juga So, kalau saya share screen. So, pelajar akan nampak screen kita. So, dia macam two in one Discord ni. Um, pelajar dalam grup ini, pada masa yang sama, dia mereka juga boleh sertai kita punya sesi secara live macam ni. Tanpa perlu gunakan aplikasi luar seperti Zoom ataupun Google Meet dan sebagainya. So, sebab sebuah ni dalam ni. So, pelajar hanya perlu masuk ke dalam call ini. Right. So, kalau habis saja kita boleh stop streaming and then stop call nampak so semuanya dalam bila kita terasa di room 1 satu siapa yang berminat kita even boleh rename ni kita boleh edit channel contoh boleh tentang uh, apa ni boleh tentang uh, assignment 1 assignment 2 kalau anda nak edit setting hanya pergi ke drop down menu ini pergi ke server setting anda boleh tukar server setting kat sini yang paling bagusnya anda boleh namakan row juga. Yang ni everyone semua akan dapat benda yang sama. Kalau nak tambah row, anda boleh tambah row 1, row 2. Contoh yang ni anda boleh kata uh, superhero contoh dia. Anda boleh lekan kalau lain. new row yang ni uh, biggest mover umpamanya. So, kita boleh namakan kita boleh namakan roller lain kat sini. Boleh tambah lagi. So kita boleh define lah uh, untuk superhero ni apa yang dia boleh buat and then bigger version ni apa ni boleh buat so dia macam role yang kita boleh setkan untuk setiap uh, server kita untuk invite pelajar ke dalam ni anda hanya perlu invite your friends copy and then make sure set this never expire so that kita tak tak expire kan tapi kalau nak expire pun boleh kita boleh kata expire dalam tempoh berapa ataupun bila dah capai maximum number contohnya lah okay. tapi tak apa just bagi link ni kepada pelajar anda anda mereka download uh, Discord ataupun buka secara web and then masuk. Dan apabila masuk mereka akan tertera di tepi ini. Baiklah itu serba sedikit tentang Discord. Ada banyak lagi fungsi yang Discord yang kita boleh terangkan. So jangan lupa subscribe dan like video ini untuk video-video saya yang seterusnya. Terima kasih.